Du coup, ça marche là Ok, ça marche. Alors, ça faisait longtemps que je me disais qu'il fallait bien que je commence un jour ou l'autre un journal vidéo. Et du coup, ben, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Donc aujourd'hui, en fait, je me trouve dans une forêt, comme les nombreux arbres laissent à penser. Et j'y suis parce qu'en fait, on m'a parlé d'un homme papillon. Euh, ouais, c'est pas très classe. On l'appelle aussi le Mothman, euh, qui fait mi-super-héros, mi-... Euh, Ouais, ça fait super héros de seconde zone. Hein. Pourtant, c'est un cryptide super intéressant. Un cryptide, en fait, c'est une créature dont on soupçonne l'existence, mais dont les scientifiques n'ont pas de preuves concrètes de son existence. Fausse alerte. Euh, le Motman donc. Alors sa première apparition, elle date du 12 euh, novembre 1966 à Point Pleasant en Virginie occidentale, aux, États-Unis. Alors tard dans la nuit, il y a deux jeunes couples, les Scarberry et les Mallettes, qui passent devant une ancienne usine de fabrication de TNT qui date de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Attention Donc c'est environ 11 km de Point Pleasant, et là ils aperçoivent deux étranges lumières rouge dans l'obscurité, euh, à côté d'une clôture de l'usine. Ils s'arrêtent et ils sont certains euh, qu'il s'agit en fait d'yeux lumineux qui proviennent euh, manifestement d'un gros animal d'environ de mètres. Bref, il raconte ça à la police et forcément, bah, personne ne les croit. Quoi. Alors selon d'autres sources, j'ai trouvé un précédent à cette histoire. Il y aurait cinq hommes qui, quelques euh, quelque temps avant, préparaient une tombe en fait euh, au cimetière près de euh, Clé de Nain, Clé de je sais pas comment on dit. Alors c'est très proche de Point Pleasant et en fait ils ont décrit une sorte de de forme marronasse avec des yeux rouges qui s'est envolé pour partir au-dessus de leur tête. Quoi. Alors cette info elle devient publique genre trois jours plus tard alors pourquoi trois jours euh, Peut-être que c'était simplement des opportunistes qui voulaient euh, bah, profiter un petit peu d'une promo. Il y a beaucoup de gens comme ça euh, lorsqu'il y, il y a une créature qui rencontrait qui essaye un petit peu de dire moi aussi je l'ai vu ou alors tout simplement c'était parce que bon bah <laughs> c'est quand même un peu compliqué à expliquer de là à vraiment se dire qu'on a vu quelque chose la fameuse illusion collective ah j'ai vu un truc On dirait que c'est parti. Bon. Bref. Bon, j'ai entendu un, truc voler, mais il est parti vers l'est. Donc c'est ma prochaine direction. Mais là, c'est surtout la pause déj. Alors, qu'est-ce qu'on a Joli cadre, hein Bref, toujours est-il que la police finit par s'intéresser à l'affaire parce qu'elle reçoit en moins de 15 jours au moins une vingtaine de signalements. Des signalements de ce qui semblerait être une sorte d'homme gris avec des ailes et des yeux rouges, parfois brillants. Un petit peu comme un... Hmm, un effet de catadiopre. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est quand on éclaire les yeux des chats et des chiens avec un phare, par exemple. bien. Selon les différents rapports de la police, la créature est capable de replier ses ailes et euh, de marcher en traînant les pieds d'une façon très bizarre. Ça rappelle un peu les pingouins. Dans un article publié dans le USA Today du 23 janvier 2002, ouais, euh, Lauren Coleman, cryptozoologue, relaye un témoignage qu'on lui a rapporté. Deux personnes auraient vu la créature durant un rencard du même mois de novembre où on a aperçu la créature pour la première fois. Ils eurent l'impression qu'elle les attaquait. Alors, ils se précipitent vers leur voiture, ils roulent en direction de Point Pleasant et à quoi 120 km h et la créature les suit toujours lorsqu'ils regardent à l'arrière. Et au bout d'un moment, elle finit par disparaître. On peut donc en déduire que le Mothman pourrait se déplacer à 120 km h sans problème. Les signalements s'enchaînent pendant toute l'année de 1966, mais c'est le 15 décembre 1967 que les apparitions du Motman s'arrêtent totalement. or, c'est précisément ce jour-là que le Silver Bridge, donc le pont qui relie la ville de Gallipolis à Point Pleasant, s'effondre, entraînant la mort de 46 personnes. Puisqu'on n'a eu aucun signalement de la créature, il a suffi qu'elle ne réapparaisse plus pour qu'on se dise que le Mothman est en fait le messager annonciateur de catastrophe. Mais la vérité est moins évidente car de temps en temps, il y a eu quelques signalements. Vrai témoignage ou personne qui voulait dire qu'elle l'avait aussi vu Difficile à dire. Toujours est-il que de nos jours, le Mothman est l'emblème de Point Pleasant et le bonhomme a même sa petite statue. Je vous mets l'image là quand je ferai le montage. Mais même si ça fait plaisir à cette ville d'avoir son petit monstre qui attire les touristes, elle n'a en réalité pas tout à fait le monopole. Par exemple, des salariés de la centrale nucléaire de Tchernobyl, donc en Ukraine, auraient vu avant la date des essais qui ont provoqué le fameux, euh, la fameuse explosion du 26 avril 1986, ce qui semblerait être un homme papillon. En Chine, il y a des récits comme quoi un homme dragon serait apparu quelque temps avant l'effondrement d'un barrage qui a causé la mort de 15 000 personnes, quelque chose comme ça. C'était en 1926, voilà. C'est 15 000 personnes en 1926. Il y a même eu quelques clichés d'une silhouette avec des ailes qui datent du 11 septembre 2001 autour des tours jumelles du World Trade Center, mais même si c'est un photographe professionnel qui a fait les photos, j'ai du mal à croire que c'était pas un Piaf qui passait par là et qui, avec le bon angle, donnait l'impression d'un Mothman. Puisque le Mothman est censé apparaître avant les événements, pas le jour de l'événement. Pour le magazine Skeptical Inquirer de mars-avril 2012, l'explication la plus plausible de ces visions serait la rencontre d'une chouette effraie je crois que c'est Mark Hall dans son livre euh, Thunderbird qui ne dément pas l'hypothèse de la chouette, mais qui propose une autre hypothèse. Pour lui, il s'agirait en fait d'une sorte de chouette géante qu'on a déjà aperçue en Virginie depuis 100 euh, ans euh, lors de très rares événements. Ou bien ça peut être un hibou grand-duc de Virginie, la Virginie occidentale étant l'endroit qui possède le plus de cette variété d'oiseaux au monde. C'est une sorte d'oiseau nocturne gris et farouche de la taille d'un enfant qui peut marcher longtemps sur le sol et faire des bonds. Il y a aussi la chouette lapone qui est plus grande que la chouette à cornes, ça existe, et qui fait entre 50 et 60 cm, euh, donc euh, beau bestiaux quoi. Peut-être ça. Mais bon, ça fait quand même beaucoup de monde qui pense voir une créature avec des ailes plutôt qu'un hibou. Bon, moi, je suis de nouveau en route. Alors, euh, c'est très calme. Là, on rentre dans une zone assez sombre. Euh, j'ai vu des trucs un petit peu bizarres. Regardez. Qu'est-ce que c'est que ce machin Il y a une cabane, un truc, un début de cabane, un concept de cabane. Il y en a d'autres, un peu plus loin. Alors ce qui est intéressant avec le Motman, c'est que c'est l'un des rares cryptides où en fait on peut pas dire s'il est bon, mauvais, il y a peu de cryptides qui ont ce statut totalement neutre, finalement d'observateur, c'est ce qui le rend aussi très fascinant et Alors ça c'est pas un Motman, tranquille nounours, je m'en vais, je m'en vais. Je m'en vais, je m'en vais, j'avalais, ça va aller, ça va aller, ça va, pas, ça va pas, ça va pas. Et putain, il court vite con